third harvest ng ating pipino thank you lord ah. harvest pa dun guys dun sila si papa tsaka si San Jose napakainit na naman sa area natin ito is to ang palaya no? so again kunti-kunti pa kasi yung iba dito is more on selection pa kasi <laughs> hindi sabay-sabay yung paglago at pagtubo dahil sa init once lang tayo nakatikim ng ulan last Saturday ngayon ay Tuesday thank you Lord tapos maharbisan na dyan dyan doon nag pa sila ni Papa sa ni San Jose Tapos dito, di pa. Ito na Again, konti-konti pa. At least meron na. Tapos may nahakot na tayo dun sa taas. Ito dito guys, patagilid. gilid gravity lang gamit ah. ay nako tas tas tanga dito wala pa hindi pa naharbisan <clears throat> no so beginner's guide tayo dito sa pag tatanim ng pipino no so yung planting distance best planting distance and spacing again para sa akin highly recommended ko yung single row gaya ng ganito single row pero yung tabla distancing natin dito guys ano to da kasi dating ampalaya beds no first tanim ng ampalaya ito the next dyan so nangyari since matagal na to tinamnan natin kasi doon sa kabila, ano yun yung naka-intercrop doon sa gitna ay siling panigang. Ano, so dito, kaya kung makikita nyo, eh, hindi pantay-pantay yung planting distance. No? So dito kasi yung uh, tabla distance or distance between rows ko sa ampalaya ay 6 meters. No? So wala yan. Kasi dating ampalaya yan. Tapos ito yung pinakabagong ampalaya na pinatay. So diyan, tapos doon. Tapos tanim tayo sa gitna. No? Pero if you're into puro pipino lang, puro pipino lang yung itanim mo, so bites na yung 1 uh, ah, meter yung distance between rows. Pero mahirap na nga gani. 1 meter ka mahirap ka na makadaan no pero again pag mag-maximize ka ng space the best yun at least 1 meter okay rin kung hindi aabot ng 1 meter again nasasain nyo na pero yung highly recommended ko 1 meter by 30 cm dito sa akin pag nag single row ako dalawang puno yan no Actually, dalawang puno yan, single row. 30 cm. Yan. Hindi kasi pantay. May 30, may 35, may 40. No? So diyan sa single row. Tigdadalawang puno. Yan. May iba yung mga namamatay. Tigdadalawa. Best pa rin yung single. Pero again, di, dito yung napakagandang ah, pipino. Kasi nga, galing tayo sa napakainit pero uh, again thanks God kahit papaano at least meron no so for beginners dito sa pipino yung highly recommended ko na planting distance saya 30 cm distance between plants pwede times 2 mo para ma-maximize mo yung space tapos 1 meter yung tabla distancing or distance between rows. No? Ito dito, pati dun sa baba, grabe kahangin kasi guys yan. Yung mga ganun to nung ulan. Stress, stress. Dito, ano to dito? Ah, uh, double row. Double row pero ano kasi na ibang storya to kasi may sobra sa seeds so, kasi yung pagtanim namin is sa gitna gitna talaga ng poste no so kasi may sobra sa seeds pinatanim ko na lang sa gilid-gilid so unlike doon sa pinakababa yung pinapakita ko doon sa mga previous videos na naka double row or naka flat sinadya yun no? so dito kasi yung mga puno dito ano malapit ito yung sa sa first tanim yan 30 to 40 cm dalawang puno ayan dalawang puno ito rin dalawang puno yan dalawang puno pero may puno dyan sa kabila kasi nagsubra yung seeds hindi na na-align pero again going back uh, para sa mga baguhan dito sa pipino yung 30 cm pwede nyo i-times to per hill by 1 meter o ito yung alampas actually 1 meter to pag 1 meter ka tapos nahirap talaga yung pagdaan so dito ano to 1.5 meter no so pag masikip pa makati kasi yung pipino guys so ito yung harbisan Ayan yung mangyayari. No? So yan yung ano natin, beginner's guide dito sa Pipino. Highly recommended na planting distance and spacing para sa mga beginners. Kahit na yung 30 cm, pwede nyo pag single row, pwede nyong i times 2 o dalawang puno per hill mas okay mas tipid tipid sa space tipid din sa pagbunga tipid sa pagkain mas ito yung ano na harvest na natin tapos harvest pa dun sa baba siguro ngayon makakuha tayo ng nasa ah, baka makakuha tayo ng 600 kilos third harvest no? so last almost 300 so ngayon mas marami no? ah, considering na ulanan tayo grabe init guys harvest tayo nun sa baba mas marami na ngayon maliban sa naulanan ah, kasi mangyari nito guys dito sa atin sa akin yung harvest time ko 2 days cup talaga so mangyari kahapon ayan nag selection tayo kinuha natin tapos hindi na natin hinako kasi 3 times lang yung biyahe dito sa area natin no? so dito sa pipino kaya niya mag harvest everyday talaga problema dito sa atin yung biyahe is 3 times a week lang Tuesday, Thursday at saka Saturday so ngayon ay Tuesday so harvest day mas yun lang punta pa ako doon sa Ampalaya harvest din sila doon maraming salamat to pa rin si Jupila Farmer anak ni Matoy ang farmer nga gwapo suhito umay kahibalo kapan ay saba kay manoon pa ko daghang salamat and God bless thank you thank you Lord